Ulan ah. Kaya ngayon lang yan, no? Hmm? January 1. No! Ito, ang ganda ano yan. Ay, wala na. na ako sa ano. sigaw na. Ilang minutes kaya to? Sana mo. No, no, no. ano, kung sa malapit na. <laughs> Ay, aray! na. Meron pa yan. Ano yun? Wala na. Wala na.